Keadaan di sekitar kita boleh mengecewakan kita. Segala hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun hati kita jangan sampai kecewa. Situasi berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Namun apa yang terjadi adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan sangat sulit untuk kita pahami. Terkadang rencana-rencana yang kita buat menjadi gagal. Kita mengharapkan hasil yang lebih baik, tapi rencana Tuhan akan mendatangkan hasil yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Segala yang baik dari Tuhan adalah kadangkala harus dibungkus dengan kesabaran. Kita harus bisa menjadi pribadi yang sabar, kita harus menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, menyenangkan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi yang mau menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan ayat 12 Bersukacitalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan selanjutnya